halo mulangira wangisebo leero onkizibu ki omuddu wa mukama <laughs> gendisebo wakizibu kye sebo muli bulungi tuli bulungi faabaonline medias uganda era onkubidde nga nkyali mu nkoko zange nga ntegeka bintu byange nkuwiire oli mu nkoko naye sebo wanditwaddeko ku budde obutonotono sebo abantu balina ebintu byebaagala okumanya n'okutegeera n'okutegeera ee eh, simanyi oba mukama waffe onaatuyamba n'otuwa ku budde kuba munaye tulina kwegayira bwegayirizi kuba obeera bizi <laughs> era gambye nti munaye mbaddemu nkoko zange hmm. mm, kaakati obadde ogamba kisibo kaakati mm. ah, waliwo abantu bano wammanga mm. ah, beebazizza nnyo omulimu gw'amaanyi gwokola okusomesa eggwanga obuganda kubanga bintu bingi nnyo tebabimanyi ah, bagezezaako okunoonya ebitabo ebyenjawulo naye ne balemwa abantu bano kuliko edisoni mm. best ah, bibu miiro kitampanga mm. debola namboga mubiru franka fatuma fatuma jozi jozi reyire james charles victor waswa ah, ronald kiwuuwa Senkambwe Godfrey Kisaka Julius Bera Mimi ah, Kooti bangi Peter Peter bangi nnyo ah, bo basinyi ne bagambira ddala nti mulangira omulimu gwakola gw'amaanyi nnyo n'abali ebweru ah, tulina wano abali e Qatar abali e Norway abali e USA abali e Doha abali e abali katulabe wano abali e Dubai nga bebaze mulimu gwobatuusaako ogwokuba nga osomesa obuganda kubanga ebisinga obungi tebabimanyi naye olunaku lwaleero tulina ebibuuzo biringa bitaano mukaaga byogenda okubayamba okumanya hmm. kubanga balina ennyo nti yamaanyi nnyo naye ati debula nambuga ayina neryennamusisi ate oyo hmm. abeera muntu wange munasa okuba omuntu wo naye ngaabadde takutuukangako kumanyaantuukako muntu wange hmm. naye simanyiye bwagamba nti sirowooza nti yasobola okunoonya ebitabo ngaatakimanyi nti ebitabo gwe mutwe gwange hmm. mpozi mu bonna nebaza omumbejja hmm. nakajugo kiza mwebaza nnyo nnyo n'okutumira suzani masembe yadde sinawa kubako enduze naye nebazize omumbige mm. ne susan masembe mm. nemutumirako nnyo mm. naye nga nambuga debula namusisi oyo muntu wange mpozi mm. uh, ah. nayekirala mm, yemulangira ntuusa okusasira eri muganda wange kubanga fe abalangira tubeera ba luganda mm. ronald kimera mm, okusinziira mm, right. ku ebyo yayogeddwa lwa okkomenti eriko ekifaananyi oba ekyakabaka mm. abawuliza mbajja kuddeyo komenti ya musaasidde nnyo mm. bwe kiba nga tetuvaayo okwogera ku mbiri z'abajjajjaffe mm. tuvaayo okwogera ku mbuga ezisaanyeewo mm. tuvaayo okwogera ku masiro g'abajjajjaffe mm. tuvaayo okwogera ku lusozi gombe lwetumanyidde eddala nti kabaka muteesa ajyoba kabaka kumi n'abazza mu masiro gaabwe olusozi gombe gombe twogera ku ttaka nga amasiro ga jjajjaffe tulinawo age kasengeji mm. Ah. tulinawo kabaka kamanya mm. tulinawo uh, uh, ettaka uh, lya kabaka kikulwe mm. kakati twewonya tulinawo kabaka jembe mubango mm. kutuukira ku bifubizi ebitundibwa mm. era waliwo akatandika enaalabyako omukulu omu bona omwogerako gye bujja mm. ye naavayo nayogera ebigambo ebityo kitegeeza yeta amanyi wa gyeyava naye omuntu yenna bwoba omanyi gye wava mm ambasasidde ate n'ekirala nga njagala okutegeeza abatuwuliriza oba bawuliriza omukutu gwa mwogo mm. abanasobola okuwulira ebigambo bino mm. mulimu era abaavuddeyo okulwanagana n'erinnya nakiringe mm. erinnya si lyerindeetera okumanya n'okutegeera ebintu bino erinnya si lyeriryogera era okubeera n'erinnya nti lya nakibinge si kyekyomuntu awaana ennyo nti hmm. lyerireeta bino ne libimpa nga nze hmm. bino ebigambo byenjogera n'ebinvaamu guno omusaayi sirinnya hmm. omusaayi gw'abakabaka ne bassekabaka omusaayi omukwafu ogw'abazzukulu ba mukasesese omusaayi omukwafu ogwa muzzukulu wa kabaka mwanga basamulekere mukasa chiwa mirembe kirivuntende danielo mmm omusayi gwa nakibinga omulwanya muli omusayi gwa jajjange serumalama wano kayima mm. sega mwenge nabulagala mmm omusayi gwa kabaka kiyimbe sentema mmm kati guno guba musayi sirinya tegeze erinnya lyejjako ngera nsanyoza nsaba n'abawulize waliwo abalumu erinnya babalowooza nti nanakiringi lya kitalo bampe neddala fetugende maaso n'okuwuliriza ebibazimba nayenjagati okutegeeza abalwanagana erinnya temumenyeka muno mm. mulwanagana na musaayi ogw'enkizi egusaanidde okutegeera n'okumanya ebyo oba oli awo abaala bye batamanyi mm. era gwe wagenda okujja gyendi sinze nakuyita sinze nakunoonya mbeza gwe wamala kola risaaki zo eh. oba oli awo kubanga mulimu n'abamu abatuuka enengo omukulu yaliyo muofisi ebyobuwanga neno nigyebuvuddeko hmm. oyo gubagamba awumule olwokuba nti yali ataasa ebifo ebitundiddwa hmm. n'abagamba tulina abantu abasobola okutegeera ebyo n'okumanya ebitawandiibwa hmm. ensonga omu gye bamubuuzaako era n'abagamba nti munoonya abo naye bano abaava australia ku nsonga y'omulenzi gwali gubabonyabonyamu si nze nnabayita ate baatuukira mengo ate gyebasanga yabakuba akaama nti eno gyemuzze teri bitabo nebogera mu museum yabuyaba no mm. wabula munoonye omuntu bwati yali mbategeeza nti mmwe olubirebire mwava wano kati mbadde nsaba nnyo abawuliriza mmwe bonna n'abasiina ebyo byenjogera mm. oba ebigambo ebinvaamu muŋambire oba ku mikutu gyamu bana bawandika nga wanagana n'erinnya erinnya si yensonga naye batunuulire omusaayi mm. teriyo balongo ba bwakabaka teriyo misango gya bwakabaka teriyo bakabaka ba buganda teriyo lubale wa bwakabaka akwata ennono ye n'agibuulira atali waabwe mm. yenze muzukulu wa mukasa esisigo bagamba nti abalangira abavesisi wano we bagattira olukalu n'ennyanja waalibaddewo ensonga eno ng'etambula bweti yenze lukasobola okugamba nti nze jjajjawo kigo olinaga nti nze jajjawo namyalo nze mukakigwe nayina emyalo gyamyawo hmm. waliwo akanyimba kentera owulira hmm. nga bamu bagamba abalangira bava bukerere ate gwe ngambye abalangira simanyi abava sese akayimba kukategeeza ki abalangira olukalu tewakoze tewakolako lisaaki nakolako research omutonotono era nebinema wabuuza baki bataka balangira nabuuza na, na era nga bwonaabeerawo nonoonya omuntu amanyi ku bya buganda naye kirabika natomera butomezi naye nga waliwo abalangira bwewasisinkana kuba be balukozesa nti abalangira abaavaawoabuuza ndowooza abalangira abasukka ne mu kikumi nga kubuulira bukeerere kyeki abamu ne bambuulira bukeerere mukono eno seeta nenemesebwa nengamba owaayo kirabika awo akayimba wekava nga kali kali akayimba kewangamba ntomala abaladda namunye eyambala abaladda kakati bukerere mm. kiri gululaale wano eri ekigo mm. abalangira webagattira abalangira abesese webagattira olukalu nenyanja mm. era wo abalangira webasibukerere waliwo bukerere obukojja bwa jjajjaffe omulangira dawudi chwa mm. obwiseeka mm. nejjukira nti obwakabaka naabalangira awuliriza awulirize point eno tekitandikidde ku mulembe gwa kabaka chwa mm. akaalo ko kenkugamba webagatira olukalu nenyanja mm. we wali akaala ako oba wali akatundu ako bukeerere mm. era bukeerere aliranye bulubaale mm. so tunaba tukuteko ku nsonga ya kintu mm. nagana nakutegeezako gye buvuddeko n'eryatu lya kintu lyasaabaliramu ekintu yakwawo weriri chintu ya vawa chintu tuja kukata kwa nsonga za chintu ni kati wali uo nsonga ikaya nya abantu umukuru mji andazo ku social media e eh, wali uo nsonga za abantu wali uo eh, abente ba vawa ekika kyabwe ah, ah, andaze nga oli agamba nti abente eh, ekikala ya uganda e anti mulangira sokolize ekika kyenkima baavaawa ekika kyeŋŋonge ah, endiga esibukawa abe lyonna bannange ah, waliwo nakubuza ekibuuzo ekikusoomooza agambye ddala mm, mm. mayiga yayita mu bulombolombo bwonna oba waliwo bunaso bwemayiga yatasobola kuyita mu bulombolombo mm. nga tukugambye nti okuva ku mulembe gwa kabaka mwanga tewabeerangawo obwakabaka era omukulembeze wa uganda presidentmuseveni tazzangawo obwakabaka nyabagamba mwawule kabaka n'obwakabaka hmm. ekigambo obwakabaka tekinakibanyonyola ku mbiri waliwo omusingi ogukola ekigambo ekyo ndoza mu butambi gye buvuddeko nanyonyola ekigambo ekyo hmm. kakati nembanyonyola ekitiibwa ky'ogwakamala byonna hmm, nembanyonyola ekitiibwa naye ate omukyalo oyo debula namboga namusi yali badde ategeera ebintu bino kakati hmm. kubanga mbadde naye nga twogera nayogeranga nnyo nga tunyumya ku mbeera eno lakuba hmm. nti bamine tiyafuna mukisa ye tiyalaba ku kitabo hmm. ate n'ekirala agamba yenna waliwo omu ku mikuti yamu yawandise nti asoma bisome ate era si musango ate era andikagambe ate era si kibi ne bwe nandibadde mbisoma naye ng'ate mbisoma nesibyesigaliza nembitegeezaako bannaffe mm. abatamanyi mm. naye nanga nyambe oba oli awo waliwe basobola okuntegeeza nange besimanyi bw'aba amanyi nti ebitabo gyebiri kuba bangi babinoonya tulina abawuliza baffe tulina abantu abatudde nemiyo nga baagala okutegeera ebintu ebyo yesu wachezo rumu nalimpa ula owe chitiwa kamite wa chitiwa mm. kubanga ulimidwa akwesa lulunji nyo mm. na janti umutu mbito we chitiwa kusinza kukuweleza awe mm. so siwa nubanyamba la masuti yesiri bwinalinga ono mkulu asomama uli ah, okusimpiesi um, owe chitiwa amala barunaba na mga manti aba wandi saba mba akore sovi mm ebigi mbatebiriza nga bitebirizi oba balowoozanga ne bawandiika nga mhm. tebanoonyereza naye nze bino byenjogera ndi mu musaayi ogwo gwennyini ogwasobolanga okutegeera engeri gye balina okukolamu ennono yaabwe mhm. engeri omusaayi ogwo tegwatambuzawabaagwo mhm. olwa ennono y'abaganda mu buganda n'obwakabaka bwa buganda nga n'okuwandiika tekunaba kujja mu buganda kati ndi musayo gwo gwabajjajjaffe abataalaba na kuwandiika nti kwaliwo oba emirembe gyabwe okuwandiika tikwaliwo hmm. ogwo gwe musayo ogwategeera ngaebintu byago nga gujja mu bubaka omusayo hmm. gwatambuzanga ennono nebyobuwangwa byagwo nga nokuwandiika bikunaba kujja so hmm. kati erinnya si ensonga naye abawuliriza baffe bademokraati tumutumye erino olwebyo byetuwuliriza ebyamakulu ebimuvaamu tumuwadde erino ekirungi nti manyi obuvo bwange hmm. n'obudde omumanyi negyetulaga hmm. kati omutyena tamanyi ja tosobola tegeera gyolaga nga tomanyi gyova kati engeri gyemmanyi gyenva kyekindeetera okutegeera n'okumanya ebintu bino so abalwanagana n'erinnya mulwane naye abawuliriza baffe abalungi nange bandize komenti mwebali nnyo nnyo nnyo abasiima n'abaagala okunsisinkana ndowooza ensonga eno yeyiwuwa gwankubira essimu hmm. kubanga si gwenakunawannoyebabaali badde baga nti owaayi omuntu ono gwe oba osobola omulaba era njagala abaagala bona okusisinkana nakibinge gwe kiba eyakijja obuddeko nabaga nti mwenna mwenna abali mu kisimbe hmm. ekyobwa seruganda ekyagala okuzza engoma hmm. abanfanaganya ku birowoozo sijja bagobera sijja bagaana naye abantu bajje gy'oli bowennyini batuukire gy'oli tulabe we tusisinkana abantu abo abali mu kisinde mm. ekyobwamuzza ŋŋanda mm. oba ekyokuzza eŋŋoma y'obwakabaka kale mbeebaza abasobola okuwuliriza mu yumba njogedde nemujjamu ensonga enkulu banasoma nokutandikira erinnya gadde okukakasa abalwanagana n'erinnya hmm. erinnya si kikulu guno omusaayi gwegwo gwennyini ogusaanidde okutegeera ebyo kyenabagamba nti nyiniwu yenna hmm. yalibadde ategeera ebiri mu nju ye nyini nsi yalibadde ayogera ne bano betwogera nabo ekitegeeza awo wenkubuliza ekibuuzo nti oyaniriza buli buli ggwanga okumanya ebya buganda kuba waliwo mabega wano nali ndaba omukyalo omusoga ya yeah. asivumye naye just njogedde mabega wo nali ndaba mm. omukyala omusoga gyebuvuddeko si mabega awo gyebuvuddeko awo nali ndaba omukyala omusoga ng'ayagala nnyo kale okumanya ebya buganda nze sigana na kwogera ku nsozi ezimu mm. sigana kwogera ku bifo ebyo kubanga gwana hmm. mm. akigendamu noobeera n'entuwo egenda okukola omukolo gwo naga nti entuwo zatuula mu bika hmm. bwe mm. tunaaba tusobodde okufuna akadde akwogera hmm. nga mm. n'okusaba kw'abantu abakuwuliriza basazeewo tugenda kwogera ku kye tuyita embuga mm. embuga tugambe nti embuga ya namirembe eyateekangawo emirembe embuga yakiwamirembe yatuulanga mu kika ki kazimu nawe nebo nayogera ku kiso ekyo nabwe tolina nti ogenda kituulamu mm. tolina byogenda kuwonoona ng'ovudde kuba naffe bana bakwata omulongo mpologoma ekiisa kabaka empologoma omulongo mpologoma yaliyo omulongo kafudde nga gyali bo ne bamukwata ne bamuwa munaffe ah. bakwata ebintu ebyo ne babigaba bannaffe abo bennyini mwe bemukubira engaliwa bemutendereza ah. kakati ensonga ezimu gwezito wezina okutambula sesigamba nti no tuddeawo kusika muguwa tuyina kuwuliriza nti wakati n'olwekyo nti tekijja kuŋŋaana naye hmm. bannange njagadde okutegeeza abawuliriza abantu b'ekika kyente abo tuba tutandikira <laughs> abantu b'ekika kyentebamuyita yatubuuza bamuyita banabaske abantu b'ekika gwabaddewo okusika omuguwa nga bagamba si bannayuganda abannanga hmm. abawuliriza abaffe abantu b'ekika kye ge bannayuganda ddala ddala ddala ntoweza ah, amasiga gawera omukaaga oba ataano hmm. mukaaga bwensuubira amasiga kyekimu nti yandikibuuziza kuba tebabimanyi ankati waliwo abeddira ente etaliiko mukira hmm. abo be bayitibwa abagabo abagabo abebulema hmm. era okwali baddenga emizizo gy'ente yaabwe eyo omuganda alina kyagamba nti kati omwezi gutuuse mu ggabogabo hmm. omwezi bwe gutuuka mu ggabogabo era ekyo kibayisa abagabo tebalya kyaggulo eh. naye lwaki tebalya kyaggulo era abo bennyini tebalya kisolo kyonna kikizaalibwa kebeere nti ka kibeere ki nga tekiyina mukira eh. owulya bulungi ugano kyabenzi abemulema era abo bennyini tebasobola keera nkya nowekiba kitereke ngu babe kimuleetedde ngaekyayi kino tekisoloobye era tebakirya ekyayi kyeki nga buno ogamba nti nno osibye oitu hmm. naye nga ekyayi tekisoloobye ngaekifundikidde kuli bwoti era tebakirya kiba kijjidde mu ttw eryo Hmm. era abo tebasobola kulya ttooke lyonna yadde gonja yadde endiizi nga taliiko mpumumpu oba nga avuddeyo nga taliiko mpumumpu eh. bebo abagabo nkumenyedde gyali baddeyo emizizo gyabwe hmm. bannangaabe nti bannayuganda muleke bagamba nti si bannayuganda nga banalabye mu komenti hmm. era simanyi nsaanya nze mbasunireko katono muddeyo mu bika byammwe bannange bannayuganda n'abaganda muddeyo mu bika byammwe abakulu b'ebika wadde mmemu yabatuulako naga abaita omukulu w'ekika nga talina na transport amuleeta oba tebamumanyi ani ah, nze nkugambye nti mbasunirako hmm. era obuvo bwa katongole katongole yaviira ddala bunyolo hmm. obuvu obwakatongole bwe yavaamu ebunyolo okujjako nga wabaddewo okusaba kwabangi nenda buwulira ki ekyamujja ebunyolo oba oli amusijjaku <laughs> nga teyeesikidde nakanyeebwa mbawulireko katono kyankisa okubanga omwana olubereberye hmm. olubereberye abasange bezaalangamu ebyana byetwayita nga binnamagoye kakati omwana wakatongole gwe yawakabaka omuwala yagenda n'azaala omwana ono kanaye mbadde kyagala nnyo kuwulika kale kakireete hmm. nazaala omwana nga omwana ono namaguyo banga ekyana jeeru hmm. nze kyenteebereza okuba nti abasange noomwana yalimu empewo zaali nyingi nyo nga nti abasange n'abasange webezaalangamu hmm. bezaalangamu ebyanya ebyeru kubanga amaanyi gakola kigaaliwo kakati abalaguzi ne bagamba oli kabaka owabunyo nti aa ono omukyala yennyini n'abako omwana agenda okuviirako obuzibu bwonna obuba okufaako mm. oba okuseererako naye kati omukyala n'abaku gye wajja omukyala batti bingi byajjawo katongole katongole n'avaayo n'akwata abaana be era katongole lwaki ngamba nti bannauganda ddala mm. era bwe yajja yatuukira kisozi mu ggomba era kawula kayima mukingo bebayaniriza katongole gandi yatuukira kisozi mu ggomba Hmm. abaana be yajja nabo mpulira era neeno etera okuliraana ennyanja hmm. ugaambe yatambula ng'ayita mu mbeera yakwekweka katongole katongole atukaga etera okuliraana ennyanja n'abeerayokko musajja wadde n'akomawokko yabonabona nnyo hmm. kaakati n'ebulema yatambulira lubembi Mm. kubanga yatu yasulako ebulema nga bwenze nga nkutegeeza nti yekwekanga ngaamanyi nti kabaka obasindise kola ki mm. Ah, mm. naye e, embeera eyo tunaga nti tutole ebyalo gyeyatuuka negyeyasula yonna yakiza tutwalira obudde buwanvu naye njagadde tumalewo empaka okugamba nti si bannayuganda kubanga era bambi musajja watte watuusa ebijja ebijja yadde siramba bigene nibazirako nal ekyalo kyabaita bijja kiri mu kaliisiz eyo kaliisiz omu masaka gyekiri ne kakati awo gwe yatuukira babane bagenza emulema emulema bubaamulekayo ngaagamba nti akoye okutambula ngaasenguka senguka musajja wati obulwadde bwakawumpuli bumuttira ebijja kati ebijja bwe yafiira eyo oba bwe yaseerera abaana ah, be ne bava emulema ne baddayo eyanyakaana yasikira kitaabu yenasigalira ddala ebijja kakati tulaze kino nagadde ekyetangakasi nti bannauganda baleke bagamba nti bo si bannauganda ngempaka wezibadde zikolaki eh, histori omugjawo omwana omuto kati nkugambye gyentandikidde guno musaayi kati waliwo abeddira ente ya lubombwe ensigo eryokubiri waliwo abeddira ente eyakaasa yente eyina ebbala eryeru mu mutwe eh. waliwo abeddira ente y'obusito ente y'obuki ente y'obusito kati era ababeddira ente y'obusito ente yonna ngaeri wakanga ezadde tebanywa matagayo nga tezinawera nnaku mwenda oba nga tezinasuka nnaku mwenda ah! kati bagiraba batya waliwo anti nkugambe olina ente waka ezadde hmm. tebanywa matagayo ababeddira eneeyo eh, abaddira gundiyo ente eyo twasose nente Hmm. atali kumukira netutako eh. ente eyalubumbwe netutako hmm. abeddira ente eyakasa jijja nti erina ebbala eryeru mumutwe hmm. waliwo ente eyobusiro gyegambe gyebatanywamu mato eh, abajedya tebanywa mataga nte nga tebanawezanakumwenda mpulira waliwo abeddira ente yakayinda kati kayinda ente yakayinda olugongo gulwayo lubeera luddugavu okuva ku mutwe okutuuka ku mukira yeti yakayinda olichi mukama wange bebo okutano olugongo lwayo mm. olugongo gongo lubeera luddukanye okuvigana ku mutwe mpaka ku mugira mm. waliwo abaddira ente eyina ekinuulo ekiddugavu ekiganja ekimu ate nga ekirala kyeru eh, nga balina amasiga mangi kakati nze gadde ndalage nti nze mba nnyonyodde okumalawo empaka nti si bannayuganda mm. bannanga abantu bannayuganda ate bannayuganda mbadde mbasaba mm. bwebuba nangaffe tunaga kutegeera buvu bwaffe mm. tulekerawo okwesosola mu bika tujje entalo mu bika tujje entalo mu mawanga nabaga nti okujjako omuntu nze nga zze nga alina amalala mm. okujjako nga gozze nga weegulumiza weetwala nti bano abeeyita abanene babbya ettaka ly'abantu gomba sijja kukolagana naawe naye ne bwobwanga obadde ovuddewa nga toyina malala toli muntu wakutulugunya bantu mulimu nbempulira nebagamba nti ensi obuganda yatemyetemye gundi kubanga zena kitegeera nti obuganda sirinnya obuganda si muziro obuganda si nyindo nene obuganda mpisa nabikolwa hmm. oba omuganda mpisa nabikolwa ekira nakinyonyerako gyebuvuddeko kakati abeddire nti bannayo mugyewo entalo abeddire nti bannauganda hmm. mulekerawo gamba nti <laughs> nti sibaki siba na uganda waliwo ensonga omwana wa tuono owaliwo genalabye owoye busujju hmm. banange ebintu bino mbakubiriza munansonyiwa mbasonerako naye tuddeyo mu bika kyetugenda kutegeera nono ntuddeyo obwami wabeera ngaomukulu gwekikaasiwati mu nyumba etya oba enyumba ntono ete bafaanana atya naye nga mumanyi nti omuntu ono owekikaasiola obbalambululire obuvu wamu bikaabyamoba tebabimanyi abali ebweru anaga nti ebika byatulibwanamu ababangako nempewo nti jajja mu kika ekyo olwolubereberera jajjanga abuulira ono abuli addawo buli addawo buli addawo ebitegeba byakolebwanga so n'abali obweru wa uganda mane buno omujali ngamaekika kyange ambuzeemu awo hmm. buli kika kirina empewo butaliyo kika kitalina mpewo tugende maaso mukama wange kakati nze nkubirira nyo baddeyo mu bika abakulu b'ebika kyobaraba nga natumiranga nnyo omukulu kayira gajule mpozi nga nabo bennyini bo tebafuddeeyo okubira bano bantu ngalo nga ba ebika byabeeranga n'ensozi byabeeranga n'ettaka kakati ekika kyengeye oba omwana tiyabuzzawo akasujju kasujju kasujja ebusujju oba bwenakiwulidde ku mikutu gyammwe ah. bakazi lwendo semandwa ne gundi yamusaao ddala kintu hmm. n'abaana babakazi lwendo tuleka ensimba nambi nantutulo amaanya go bagakwati nzenze nze ngawulira era nenambi bakazi lwendo gwe yakwata n'amuwa kintu hmm. kati ono gwetwogeddeko wano bambi kyesimba lule kyesimba ye muntu eyatambulira ddala ngaatambula ne kalemeera teriyo nga ekikaabe eh, eh, nti nasibategeeza nti abe nti abe nti nakati bebawesi ye abe nti bakola mulimu ki anti bebawesi tosobola kuddira era omulimu gwa katongole gwali gwa buweesi tosobola kuddira muntu omuweesi mu hmm. bwakabaka ate gwe nogamba nti si munauganda baniyo ensala omuzijjeewo bantu baffe mubeere buvu fena fena omusayi gwegumu mm. abantu bajja mubuzimalala nebononeka munjogera yabwe nebogeza na tebogeza bugunjufu bebawa ensi obulya bulungi kati n'omuganzira kalemera yatambulanga n'omwana tono gwenkugambye luleki esimba batambuliranga ddala agenza ebunyolo okuliwa olufubanja oba okusasula ebbanja liryo era teriiyo wano mu luberebere mu bajjajjaffe abanaffe abengeye hmm. era kyesimba gwembagambako lule ye musajja yali akyasinza okujjanjaba omusujja oba okugema omusujja hmm. era omulimu gw'obujjanjabi yagutambulira bavyaddala kabaka kimera hmm. era kabaka kimera kweyakuvenda ku mulembe gwa kabaka kalemera afuna erinnya lyakasujja mm. naye nga yayitibwanga lule kisimba era kabaka kimera olwokusiba kwokungi kwekumuwa ekyalo busujju mwana asinziiranga okukola emirimu gya kabaka n'okujjanjaba era obujjanjabyobutwalira ddala mu maaso abenga ebasangibwako anti nkugambye nti olw'emirimu hmm. kubanga era nekintu yagenda okujja hmm. era nomuntu gwembaga ebakazi bendi yasobokera ddala hmm. era yaliwo mpozi wali badde obuuza wakazi lwendo yabeeranga wa yabeeranga bumpenje mu busiro bumpenje mu busiro bakazi lwendo we yabeeranga era omwana we omukulu oyo gwembagambeko okuba olinambina nandi bakazi byonna gwe yagwa kintu omwana ono omulala kyesimba gwe yatambulanga naye maye yatambulanga nekalemeera okujja agenza ebunyoro kuliwo olufubanja amujja n'okumujjanjaba mm. era erinnya byakasujja weriva kati mbadde nsaba oba mudda bumpenje mu busiro oba mugenda busujju nkasitanze nkulaze muddeeyo mubika ebika bino byemulaba ebiseera ebisinga omungi ku mulembe gwa jjajja semwanga hmm. ebisaakate buli saza byabeerangamu ekisaakate nti saza kyaggwange nti sekibobo era njagala ntasa eddowoozi lino hmm. nga ndijja ku mutima gwange neebaza nnyo omukulu sekibobo ali mukyaggwe mukiseera kino sekibobo yasinzidde wakati oba yasinziira wakati mu mundu n'alwanirira ettaka n'abagamba no lino ettaka lya nkizo ttaka lya byabuwanga mukyaggwe nalwana era nga lwaba abeeyita abanene abazze nemundu okutwala ettaka eryo sekibooba nabawudda kano akantu yenna nga amumanyi omugeye nti namusiimye nnyo ye bali obutatiriira bajjajjaabe nga bano bannaffe kimera omulamba naavayo n'awandiika ebintu bwe bityo teyatiriidde bajjajjaabe obwa sekibobo bwamugwana eddyalaze obwa sekibobo so wadde yalwanidde ekitundu kitono nnyo tekiwera yiika bitaano naye yanzijukiza mu loddokaayi hmm. kaakati eh, eddoboozi eryo mulituusa kati ebisakate byabeeranga buli ssaza hmm. era buli kika kyabeeranga n'ennyumba mwe baatulanga abazzukulu nga bakuŋŋanya obategeeza ensonga zino okulinaomuzukulu newoba weesudde eri newoba weesuddewa bannange mukomeewo ku lubereberye tulina otegeera gye tuza tetutegere gye tulaga gwoba olaba nti okuze osomye olungereza olumanyi n'oluzungu olwogera naye abaana bano era kiri babanja nga bwemulaba nti bali abazungu kati bakomawo hmm. olina kugamba nti fenaba tugaa twava mu paalo ovu africa obutonzi bwatandikira mu east africa ekyo nawe muliragawa badda balabe baddayo gye bava era n'abaana bammwe balidda n'abaddugavu ne barakubama agamba kanzirekeebwaka hmm, ekenya mm, kakati olwo nkubiriza nnyo abaana battu mu bika kati ate era bino ebika byabeeranga n'ensozi kuba tulina ensozi ezasenguka okuva esese era zempulyamu kubenda olwo ekisamba kyazze kyajjiddeko embuzi ensozi zasengukira ddala okuva esese era tulina ensozi satu ezasenguka okuva esese kikitegedde ekyo nga zisenguka zitya ensozi zasengukira ddala neziva esese olusozi kungo olwaba empeewo lwaviira ddala sese e eh, yona ensozi ezo simanyi oba ne bonababuulira bana basobola ozituukaku ezo ensozi ezogerwakezadde ddala enalubaali ziruddawo olusozi kungu hmm. olwaba empeewo musakunye hmm. n'emigadde ziri mu kyaddondo yeziri olusozi kungu n'olusozi migadde olusozi kungu ugande lwabampeewo olusozi migadde lwaba olugavi ezo ensozi zava sese olusozi ensumba obwali empindi hmm. era nmawokota zava sese zasengukwa amaanyi gaaliwo era gye buvuddeko nga temutereza kukutereezebwa mbagakasa ekizinga kigenda kuva esese naye buli muntu agenda okugiraku agenda kubanga mufu kigobe kutawo ku lukalu lw'ebuganda feabekkobe tetuyina <laughs> abekkobe namwe mulina sozi naye nkubuulidde hmm. ensozi zasenguka mm. ngutete olusozi kungu lwaba mpeewoolusozi migade lwaba olugazi olusozi ensumba lwaba mpindi buli mawokota leero no ndi atentivu kakati njagadde okulaga nti nno ndaga bano abazzukulu n'abaana mm. batu obukulu bw'ebika byabwe mm. bannange tujjayo ddala muki mu bika byaffe so kitwongere okumanya abengeye bano bakola muki hmm? mu lubiri abengeye bano bino ebintu bwembibategeeza hmm. nti bajajjaffe ngan'abazungu tebanakweta makerenda gaabwe gano ebika byabeerangamu ekika kibeerane n'omuntu mu kika nga yabeerako n'empewo eno g'eddagala mm. era eddagala eyo ngaali ngaalinoga ku nsiko alikolera omukolo tabbalidde wananyiniryo nsiko mm. kati ono kasujja nkubuulidde nakati era lwamugamba tukuwadde busujju yagenda mu maaso n'okujjanjaba mm. e kati ate ekika kyeŋongera kibuza kika kyeŋongera zikululwa ng'ovudde kugamba kino kisolo sibyoto waliwo waliwo esiwulidde mm. mulimu gwaba ekika kyengeyi omulimu gwaki gwaba ekika kyengeyi Ebenge nye nkugambe kasujja ekyamunsa kasujja. Eee. Eh. Kati ate ab'engonge bazzukulu ba kagande sese. Ng'ovudde ku kisolo. Ab'engonge yakibuliza ye Ssenkambwe Godfrey. Mwali ng'ovudde ku kisolo Sebyoto. Mm. Muwanga niye ab'engonge ba bazzukulu ba kagande sese era kye nabagamba nti niwabeera omulongo akulembera obwakabaka bwa Buganda. omulongo lubowa era ejje erikulembera kabaka era ayitibwa omwana wa kaganda esese omulongo wa buganda muzukuluda kakati abo bo obuvuba banekugamba kubyenkima olusozi ngoma gyeruli so abenkyaggwe eva mugema w'abafu era mubyenkima kakati okujjako ngaokedde enkya kati bikino noba nga oyagala kutegera birala abenjovu nabagamba olubereberye bwebaali bakabona ba balubaale katonda hmm. e, abenjovu kye nakyogerako dda hmm. nembagamba era kanyuna kayitibwa namunye kekaali kakatikiro ka katonda hmm. kyekyakatwalanga ku kitikiro kyenyumba okubala abantu ba katonda ababeeranga mu nju ezo kale n'olwekyo nti ebintu bingi ebizi bitambula ebirina okumaa waliwo abala ababuuzizza abendiga ababuuziza ku gundi ku kawuyabaddaani kawuula kaani waliwo omwana wattu baabennyonyi mm. kyo kimanyikiddwa nti biba nekyankizo nnyo oba kyansonyi nnyo nti ate n'ebyoto kubanga bannaye okusookera ddala bamwitanga omusawo mutakoono musolooza oba naye tumukooneko mm. tumukooneko omulimu gw'omusolooza yaani ntera nnyo ah, bbaawoeyamusolooza eh, lyaki oluvannyuma nga ani ngaayitibwa nga kyasanku hmm. kakumirizi yakumanga omuliro gwa kabaka hmm. eh, kyasanku kale wabeerangawo ebyoto hmm. eh, kati nga abawanafe abali mu bulange wabeerangawo ekyoto kabaka kyeyakumangamu newenyonyi wabeerangawo ekyoto wenyonyi kyeyakumangamu ne kabaka kyeyakumangamu yekka mwalimu ekyo kati ngaekyoto ggombolola ekiri muwankaki w'olubiri gombolayo abano oba ani amusesanamu oba kikuma alina n'entoogo tetumanyi ekyeto kigombola kabiri kwini wa bungereza wazzeono mu myaka gyataano yakifukamirako era ekyoto ekyogombola abaganda kwetwasinziiranga oku ne tusaba obuwangaazi hmm. era kyobaolaaba newunya ti mu pal of africa mubalira omuntu simanyi emyaka simanyi mpulira nkaaga mwe ddala simanyi nsanvu bajerefu bawangaalanga emyaka kikumi mwana bawangaalanga emyaka kikumi mwataano kati oyo ye musolooza oba kyasanku oba kakumirizi simanyi oba ebyoto bikyaliwo kubanga newofulumagulange bwoti mm. awaabeeranga ebyoto omwembe ebyayakanga awo wali wasimbe kati waliwo nalabako ekipande land foseero mm. kati oba tunaddayo obuziika mu nsonga ezo nsonga ezo nga mpanvu ozisomesa abantu mpanvu naye abantu oza balina kyebamanyi zisigamba nti kumanya kubanga hmm. ebintu bino nze newuunya nnyo naabe tugamba mwenyo bemulowooza nti bamanyi ni nga nengeri gyebakolamu ebintu byabuli nga yewuunyisa nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo otuuka awo kati yesi kankulage ekisampu lwaki ngamba nti byewuunyisa mm. jajja kitya mukulu wange kabaka mutebi omwana asooka kituufu wakabaka yagira nassolo mm. omumbe gye kabaka gwasookerako okuzaalibwa mm. addako nabeera naabaloga ne kagere naye ate empuliranki nzi kati niweebuuza naye ate esanga lya mboga anti nkugambye nti omwana eyasookera ddala kabaka gwe yasookera nkuguzaalo omumbejja yayitibwanga yayitibwanga nassolo kati ako naabaluga ne kagere gemanya naye ate mpulya simanyi nkinzi ate mpulya byonna bwebityo ebitambula nagumwa omuyimbi ono bambi feebyo byagamba nti ebyobuwangwa byonna tuli mu nsi enso ebyobuwangwa byenkanawa ebyo tebiggwayo hmm. hmm, tebiggwayo naye kati ndooza ebibuuzo bya bannaffe biweddeyo oba bwempologoma kyekisembayo bannange aba empologoma hmm. mm, mm, ensonga mulimu ensonga ezimu zesaagala kuyingira nnyo nnyo nnyo ensonga waliwo ebika nga byebyabwe nobuukira enkya nogira engeri gye byasobezebwamu hmm. abantu bayinza nobutaddeyo mubakulu babika okujjako anawuli n'abaakati nga bwetunyonyodde abe nti waliwo ebintu byolaba nga byobibadde mu mpaka hmm. zakwesosola noga nti <laughs> amuyita kisaka julius yakibuuziza ani kisaka julius <laughs> kisaka mm. kisaka waba kisaka ojja mumusisinkana mm. nga kisaka mm. uh, ah, tujjamu obudde ekintu ekyo mbadde e, kubanga ebintu bingi ku lusozi lwa dda ebintu bingi ebyasoba kubanga ti musajja wattu <laughs> <laughs> erwa dda eritaka balitunze kaŋgana nti jajjange gyali mm. musajja mukulu mm Mm-hmm. ekika kyempologoma kyo tukireete bannange kuba kati okugjaku nga banoonya omwami kubayita kiseka kiseka gyali erwadda mm-hmm. ajja bategeeza kubanga bo eh, amasiga mangi mm. sebuganda takyaliwo mm. sebuganda ali aliwo tebajja muwuliriza kubanga bano babateekawo abaabwe mm. kasaalire mu kyaddondo otakyaliwo yalagawo kuwulidde anti kati bano oba ngaovudde ku kiseka hmm. bano ebintu bino babiteekamu abalala tujja kutabula abantu bagende bakwata amajambiya abantu saagala kutabula njagadde nkomyewo ekifaananyi hmm. abempuluguma bakulu nnyo nnyo nnyo sebuganda yabeera taata wa buganda ekyo nekitibwa taki sebuganda ah, ah. aliko bano simutegeera tebaba bati okuwa ekitiibwa kya sebuganda mm-hmm. kati baali bagenzeko ekanyanya ate bamanyiiyo anange siwulirangayo mbadde nsaba n'obuwombeefu omwana atirabuzza ekintu ekyo ekika kyabimpologoma sakajulias tujja ku ah, banabafunye akadde tujja kumubuulira nomutegeeza ebinaaba bikola kibiddakaawo hmm. tuwaliyo ekibuuzo ekirala ah, ndooza sitera kwetuna nowanatondedde aliwo agambye mukama wange ayagala omwawulire wakati w'okusumika kwa kabaka bulamu ne musisi mbadde saagala kuba bangi mm. bakungujja bulamu ne bagula n'engoye mbawulira mm. n'ekigambo bulamu kigazi mm. nakugambye mm. oba nakutegeezaku nti olubiribiri n'ensi yafugibwa ng'abalongo bana mm. omulongo kabaka bulamu mm. omulongo musisi mm. omulongo magubi n'emayanja mm. be baafuganga ensi eno olubiribirye mm. mm. e, eh, kakati nze mbadde ndowooza Mm. tubadde tutambulidde ennyo mu bika Hmm. okulaga nti no gwatugidde ku nsozi zasemuka okuva esese hmm. netwogera ku bika nti ebika byabanga n'amaanyi hmm. ebika byatuulanga mu mbuga ebika byatuulanga mu biggwa byabyo nebimaliriza ensonga kubaka tulina ekiggwa kya ddungu kiruda ddungu yava bulemezi bana yava bunyolo ekiggwa kyekisookera ddala kibulemeezi ekyokubiri kiri mumabira era eyitimwa kabaka w'ebisolo naye ebintu bino bikyaliyo ebintu gyebiri bano be babitunge bagenze bat bebabiri gyebiri kati kyekitubonyabonya nagambye omuntu ali mu power of africa tebamubalira myaka hmm. kuwo obadde oyagala okumanya ebiggwa n'ababituulangamu kati olwaleka nkubuulire hmm. obuula bamawulire ku tivi hmm. ne bagamba nti kibuyaga mujemuko mugamba mbu tebiriiyo gitukoma okubonaabona ne bagamba kibuyaga yagoyagoyeza ebyalo bisatu hmm. anga tebasigaziza mmere tebasigaziza kintu kyonna ennyumba zatikuse era nga basaba buyambi eri gavumenti hmm. mu buganda tetwasabanga buyambi eri gavumenti fenna abaganda abategeera emitimbaga nti muddeeyo mu bika mwebuze hmm. bajjajja mubuze nakayaga yani lwaki abaganda mu buganda bakasukanga obwambi nakayaga mukakiwanuka tiyabeeranga na lusuku bana mmere yalimanga mmere gyafumbiranga bakiwanuka waliwo bamusale mukawo ku kirimi waliwo enkuba yatonya edda nnyo enkuba twali eyo ewaffe mukyalo enkuba yatonyanga ennyo kati nga jajja abagamba muddire akambe mukakasuke wabweru kyategeezanga ki ekyo anti baagambanga nakayaga nti okusinga okumenya hmm. genda oyunja emitala ekitegeeza hmm. awo awo kwetuli mukama wange tugende mumaaso owulira bulungi hmm, kakati netuddayo kati kyobulaba nti kyongo kyolwakuŋana mbukibulyaga kati eye embuga ya nakayaga eriruddawa era wetukukolebwa oli abuuze nti bannange bani abaatuulanga mu mboga ya nakayaga obulungi mpulira kati tubadde nkubula ebiggwa bya ddungu netudda ku lubanga lubanga era ab'enkima bebaatuulanga era bannaye naye bano tetwogera bino nti mulumba ab'ebika mubayombese namalere yava zinga mm. era enyina ali musoga nadda ezinga mu busiro mm. olwekuba mukyaggwe mm. kati bani aba atulanga mu bugandamina kugamba nti kitinda waba alugavi mukasa ab'envuma gugunise kakati abantu balina kuddayo mu bika naye ebika byatuulibwa ettaka ly'ebika balitadde mu buganda landi boodi owekika tekyalina nkizo bananga abakulu b'ekika bananga ab'obusolya musituke muleke kutiririra bajjajjammwe bana abasajja abatuddene ngu basanyawo obuganda kagaa buli kika kiina ettaka ebika byafu ettaka gwe njagalola wandikeko miranga nti fe ekika kyaffe tekyafuna ttaka era balina obuvu simanyi na ttaka lya kobejeriri abekkobeza gabakumenya ttaka lya bugeri simanyi nagyeri sijja kulinda omukulu wabekikobe ba omumanyi naye simumanyi mukama wange simulabanga nako kati balina okunoonya nanziri embuga eyo yabeerangawa kiwanuka ye nyini nyini nyini hmm. mutabanyi waggulu embuga eyo yabeeranga mmingaawo mu lubiri lwemmingaawo gyeri anti owulira waliwo balunaba weyamala akaseera nga amenya enyumba ezabeeranga mu lubiri emengo naye wabulayo omuganda mubuuza nti waituwulidde ku nyumba zogerako ezabeeranga mu lubiri buno si obuliwo si bwakabaka bwe kiba nga mubuyita bwakabaka era nga kabaka waali ezo enyumba ziri luddawa hmm. zabeerangamu nanziro yali mukamukasa era erinnya lya nanziri nanziri ye be baana abawala abantu abaasabanga ezadde wamukasa bwe bazaalanga abaana babasiigangayo hmm. nabamba ye lwebaali yali musoga kakati nolaba nga bwegambe nti ebika eh, byatuulanga mumbiri mu mbuga ezo okuyamba n'okuwabulanga abaana oba abazzukulu baabwe kubanga naddala buli muntu yatuulanga mu kika ekiseera ekisinga obungi yabeerangako empewo juzi nalogera ku nagadya mu nkumba nembagamba ddala yaliwo nagadya mu nkumba yakolaki nagadya mu nkumba yamalangawo ebivi hmm. ku mulembe gwa kabaka kembo n'omwana we mumbejja nazibanga ngaafunye oluto mu mwanyina kiggala nakyali mulangira yabagamba mu mutwale wanagadya mu nkumba amalewo ekive nagadya mu nkumba akyaliyo bwekyogamba nti nabe mamba tebalituuma Eba lituumu. Kati mukika kya maama mwabula mwako ngojja nagadya. Ye nagadya mu nkumba abeerewo embuga ye. Kati kugamba nti omuntu ono bwe baali badde bagamba nti obwakabaka buziddwa bubu nga obadde bakitwala. Hmm. Baali so tegeera ekigambo bwakabaka kye ki. Ne baddayo mu lubiribiri okulondoola ebifo bino byonna nakugambye nti bano abantu okumanya nga bo njagala buli munnauganda yena gazeti bano abantu bekolera byabwe mm. zino ensonga twazibategeeza dda nti banaffe nga bwe muzze tuddeyo tukereze kino na kino mm. eno ensi bagijja ku musingi gene gebagitambulizaako bajajjaffe babeera mu nsi emu nga bawangala emyaka n'emyaka bajajja baseeranga mu nsi muno nga temuli mukutta naye nga bewalaba nti oli yatemeteme mukazi we mumuwoza kimu obutabanguko mumaka obutabanguko mumaka empewo zadda nga tezirina we ziwummulira mbukwete omusajja yebase ku mwana we mubiragalagala polisi yo yebategerera kati munono yammwe tosobola nti polisi erina obategerera munono yammwe mwanonga bati abasajja abatudde emmengo gye mugamba ennono gyali badde esibuka nawe nakunyonyola ku nyumba eri miryango mwenda nemulinda polisi ebawa eripooti ku masiro gabakabaka dala nyinenenamwali polisi ekuwa eripooti ku masiro polisi <laughs> zijezi ndio mzukuru wa kabaka mwanga ya nae notu walipoti kumasibu njini mwana nyeviri mungu uje ni mtu yeti ililira uye ya gami nti bitabu mm. amburi ya jirachi wanika mchitabu nti umyeze yeviri mbili kumbe na tege zati nyumbe genda kuja cha wandiki wawa amburi ya jirachi wanika unagamba basega nimba gama nti tuzewo tukuateta kari ye chiko tukuateta kari ye burubari tukwata ettaka tuzeewo embuga ezaaliwo namyalo mukaakigo agenda tandika okubanja emyalo gye kati abo abantu ababonabona bali ku myalo kyawandiikibwawa nakugambye ogwo gwemusaayi omukwafu gwotasobola kujjawo n'emyaka gyangenda okuwangaala ngimanyi aye nabagambya nze ne bwensi enkya ne bwenva ku simu kati nenfa gyendaga mmanyiiyo era nja kudda ku baana bange nemugwe nasobola okutegeeza ngaensonga oba bajjajjange balireeta oyo kubanga gye buvuddeko nabategeeza ebigambo byendowooza nti omuntu yenna alina nga muganda ng'otegeera obuganda oba oluganda ng'olutegeera yali lijjeemu amakulu omulya bulungi mpulira mulangira naye abamu tebajjamu makulu mu bigambo ebyo ate nga nagezaako nnyo biggumiza mubitegeere naye mbagamba nti nze asula mu nyumba era nga mmanyi ebyawansi n'ebyawaggulu hmm. nga ntunula mu kasolya akalimu obuyinza obwobusatu obufuga buganda n'ensi yonna nze asula mu nyumba n'ekigambo ekyo oba nga ddala bawula olutaa ti baakitegera namulangira kimera n'avaayo oye kimera nja kwogera erinyara okuba ya neewunyisiza naye nga nkugambye nti nze asula mu nyumba era nange saakitegeera ali kivudegambe nti abamanyi oluganda baali badde bakitegeera hmm. nga nkugambye nti yoza asula mu nyumba eh. era nga akasoli ako kekalimu obusatu era obuyinza obwobusatu hmm. obufuga buganda ensi yonna naye nga nze mu nyumba mwensula era mukomekeza naga nti nze omusimbiri era omuteregga buli muganda yenna waaba teyategeera gigambo ebyo teyabitegeera era neŋŋamba nti abo bonna abali mu kisinde ekyobomuzza ŋŋamba ekyokuzza eŋŋoma owannekyesirikidde amaafe bitegeeza ki ebigambo ebyo nagamba nti bikulugwe birowoozeeko obadde obuuza ku kikaakyo walibadde otegera ebigambo ebyo njagala okumenyawo oyo alowooza nti bino byenjogera nti erinnya erinnya si makulu wabula omusaayi ogwo ogusobola okulaba ebyawansi n'ebyawaggulu ogwo omusaayi ogusobola okutuula mu kasoli ak'obusatu akalimu obuyinza ah. ogwo omusaayi ogusobola okutegeera miryango omwena nti awo webwakkira bwonna gwegwo omusaayi gwenvaamu so erinnya si nsonga tuddeyo waliyo ekibuuzo oba kimala onkubye oh, wala kubanga ndi wano mu nyumba ntunula obusoli obusatu <laughs> omuntu asula mu nyumba eyo abantu bo abaganda bawuliriza minzaani hmm. yaabwe kyanyumiddeno mu byonna gye buvuddeko navaayo era mukama wa buyinza hmm. abantu batandise okukunama abantu batandise okuvaayo okwogera amazima gyebabadde basiikiddwa ebbanga hmm. wadde siri ku social media ninalabye akatambi akatambula alaawe we mbadde ngeno okukugamba twagala kumanya ennyanja ya kabaka kyeki yavaawa ani yagireeta e, ennyanja tebaleeta nde tebasimansime hmm. e. kati twadde twagala kumanya ebikwata ku nyanja ya kabaka sagala kayita kayanja kweyo nyanja ngaabamu webakiyita nti ako kayanja era gye buvudde nabagamba hmm. nti nze mwenna abawuliriza ebigambo bino hmm. kukkiriza oluba okusobya kwabo bannaffe abatudde emmengo hmm. ne bwemukubira engalo nemuwulira nti bano bagenda kuja mukipita mwe nemuzimba ebi nemukuba engoma naye engoma zewukuba mwemuli mutya mumbeera zammwe mubulamu bwammwe hmm. amazima bwekibanga ddala nze nayogerako gye bubuddeko ku tivi yammwe nti kamulema okukuuma hmm. naye bwe kiba nga ddala mayiga yakutte akayanja kajjajjange mu bya ddala kino kankibagambe muwanga akyali kabaka ompulira bulungi nze nkuwulira era olumbe lwa kabaka mwanga telwabizibwanga okujjako oli nga tategeera nono nabyabuwangwa bakoma mu kyogera bwogezi kabaka bamwabiriza olumbe esebo ate siwulirangako mukama wange <laughs> nze siina kyemmanyi kubanga ezezaako okunoonya abantu biki ebyenjawulo naye nga bwekiba nga baakutta ennyanja eyo ne bagitunda hmm. nga bwe nakiwulidde hmm. bwekiba nga baakutta olubiri lwa jjajjange kabaka mwanga hmm. yiika bibiri mu kkumi aziri mu mwanya ga jjajjange kabaka mwanga ziri mu lubiri nkukakasa abaganda ne bannayuganda oli yagenda okusima akayanja akubakasimisa yalina ensonga zaako hmm. yagenda okuzimba olubiri ogambye nti wabeeranga n'embuga ya mutabanyi waggulu kiwanuka hmm. ku kasozi ako mmengo hmm. nga mwabikutte ne mubiddala mayegga njagala abaganda n'abakulu b'obusolya n'abataka n'abakulu b'amasaza mukwate obutebe bwammwe mutuule ngaomusajja atunze akayanja ako n'olubiri hmm. kino si kyabaganda kyokka wabula buli ali mu buganda ajja kisiinyaako yes kifiira wano nakugamba nti kabaka mwanga yawummula n'emisambwa gye gyonna bwe yali aggibwa obujenje mu bulini disitulikiti ku lwekagati hmm. jadda n'emisambo gye gyonna kabaka mwanga asobola okulagira nagamba mibwakirenca nalagira kabaka perekitya hmm. omusana gwokera emyaka egisuka nemu esatu olaba kati namyalo omukaki gwe yabanja emyalo gye nze sijja kutiisatiisa bantu kubana bagamba segulumiza ate sibatiisatiisa hmm. naye bwekibanga amayega yakutte ddala kituufu yakutta olubiri lwa mwanga nga baalusalamu ebyapa bisatu nga bwe nakiwulidde hmm. ddala mayiganga yatunze akayanja kakabaka mwanga hmm. abaganda musirike mutuule gye mutudde abakulu b'ebika n'ab'obusolya naye mbakakasa buli atudde mu kiti kyonna ng'alina obuyinza kyemuwakanya mbu tekiriiyo mugenda kiyabako mugenda kukakasa mwanga yaani muddeeku byafo byamwanga nga n'abasajja abayonaani oba ba guriiki abakyasinze okuwandiika isitole oba iset isitole oba isitole omukadde bakugamba teri kabaka alibeera muwanga nalexander the great abalama baita ba school boy abalala bagamba the school boys hmm. ye teri alibeera muwanga nalexander the great olubiri lwe mulukunamiddemu olubiri lwe mulukoleddemu enkuuka baluvugiddemu emmotoka zempaka ekitandibadde kibi okuluvugiramu emmotoka zampaka naye netaala nebuloka eddala mwanga zeyaleka ku mwaka gwa lukumi lunana ze eziriko <laughs> abasajja mmwe tewali yadde ettaala eyaka ku lubiri okumanya nga bano abasajja bakasaanya ebusanya era nga bajja kusaanyaawo nakugamba abasajja batuula mu paliyamenti ya uganda abeeyita abaganda abeeyita aba buganda kokasi abeeyita ba eba minisita okuva mu gavumenti ya wakati nga baganda ne bagamba nti kampala si kitundu kya buganda ebbanja eh, eryaddako mayiga n'abaaniriza nagamba saabasajja kabaka wa buganda abantu bo bonna bamusendo gavumenti babano batudde ba mt ne baminisita nemutebi n'abaaniriza naye nga bagambye kampala kitundu kya buganda abaganda mu nsi yammwe buganda gye mwafuukiramu emombo ze kyemubadde musigaziza ka mu kampala zeyiika bibiri mu kumi nga gwe musingi gwe musigaziza okulaga nti obuganda bwe buli nkuddamu nkuwulira abaganda mu buganda mukwate kutama mutunulira mutebi ngaayonona nemayigga n'abatudde emengo bakiwola byemali naye mbakakasa abasajja bagamba kampala si kitundu kya bugala temumanyi bukulembeze buno gye bugenda kkumu bwa pulezidenti museveni naye abaganda mu buganda mbakakasa temubadde musigazizza ngaekyoleka nti obuganda bwalinga mu kibuga ekikulu ekya uganda zeyiika bibiri mukkuba ez'olubiri olwalibadde luyoleetebwa olwalibadde lutekebwako amataala oba ekikomera mwalizinga ekipya ne bubeera nga lwaka nga gwe tusigaziza nga akantu ak'enkizo kokka kubanga ettaka lyonna liweddewo tuyinza okugamba nti obukulembeze pulezidenti museveni ayina ebibi obaoliawo byakoze ebireetera abantu okugamba nti obukulembeze bujuuke naye ate ayina lyeyakuuma kyenabagamba nti muwagote gumuyita omubi teyasobola abasajja be gyebabba bintu bya buganda ate obo te nabagamba gyebuvuddeko teyawangangusa kabaka wa buganda yawangangusa pulezidenti wa uganda muddeyo omulubereberi ani ani yaleetera mutesa nomuma tuyebamufuule pulezidenti baali mu lukoki nobote kati mufuule pulezidenti okubeewa okuba pulezidenti kyenavudde eŋganda gyebuvuddeko nembagamba nti abasajja abatudde emengo ndi mukaso lyakwobusatu akamanya ebya wansi nebya waggulu ngenda kubayuzayuza era omulangira kimera gweoli mulangira nkuwoni nze tondeetera okuyuzayuza abasajja bemukubira engalo kubanga manye obusatu ema asobola okwogera nera n'abasangi bwema asobola okwogera n'abacwezi bwema asobola okwogera n'emisamba tosobola kuŋŋana kisimi bulomu gye bamuzaala bonna bamanyi gye babazaala ne bakitaabu temundetera okuyuzayuza abantu abo mulangira kimera nkuwoninga tosobola kuga nti omuntu amanyi obuvo bwe nennono ye oyinza okusanyizibwawo otyo ngaotunula tosobola kuŋama nti abasajja ddala mwakutte akayanja nemukatunda nga ddala mayedda mu myaka ngaosunesine gyetafaali wagamba abaganda ogenda kuteeka wooteri galikooleka kayanja mubiri lwe mubadde musigazizza abaganda mwali badde mugamba nti nedda ekyaffe ebyaffe biba byaffe tulukulaakulanye ffe bennyini bwakuba kusonda ssente tuluzimba ekikomera kiddewo olwiteke lwake olubiri luyoyotebwe kubanga kyetusigazizza ebisigate byonna baabitwala nakugamba nti okutandika eddala ku lubiri lw'emmengo okukkirirawo wonawonawo wali busaafi okukkirira wali fire brigade separate park enkadde waabeerangawo nsuku z'abakyala abacwa era mayiro ebisatu mwatamu ebiraga nti byagwira ddala mu kampala ebaawa mulangira dawudi cwa lyettaka erimu nessuuna ebyagwa mu kibuga kampala naye pulezidenti museveni oba oliawo abamu gomuyita omubi ennyo yakwata ebintu ebyo n'abizza eyabizza bebinini bye babitunze naye nga ye yabizza era yabikomyawo ebyapa ebimu n'abibaddiza ate mwe mubitunze lwaki mwefuulira ddala bakasanya ebusanya ne mutalekawo kintu kyonna ne mukwata olubiri lwa mwanga bwe kiba nga kyenawulidde kituufu ate kino nkyogera nga mbakakasa sekidde oba yagambye ennyana esakidde enyana yagambye yaani aliwa mukama wange omwami yayogedde eyabadde alaga akayanja ebamita mwamisekidde ate kino nkyogera nga nkikakasa hmm. nga sitiisatiisa nga sikwekeredde nga bwe mwagamba nti mwataddewo simanyi neeroyo simanyi sembaze zigenda okuwaabiranga abantu mukwate sekigge mu musibo mugenda kulabako nibye tusirikidde sitiisatiisa gwakulaba yina okukola naye nze mbalabulaba mukwata gwe nawulidde agamba nti nze gundi mujje munkwate mugezeeko ataddewo kigurupu kyammu kisinayo kyabaleera nga buli mukanavayo kwogera ku nsonga zonna ezikolana nebyobwa n'ebya buganda ebisanyewo n'ebyobwakabaka mwamwe mujja kuddu muteesewo fiya mu bantu tamujja basiba balekerawo okwogera bemba mwagala okulaba gwe bayita kabaka mwanga temumanyi bakisa ekijjavuddeyo n'atakuba na simu n'ayimirya mu kamera n'abalaga ebintu ebyo temumanyi simu mwamutumye naye mugezeeko mumukwateko mugenda kakasa nti mwanga yani ensi egenda kulaba ku mwanga nga ayimiridde mu bwennyama ekyo mukirine nga kulya mmere abattize bamuli baawo mulikirabako bagezeeko bamukwate naye nze mbagambye nti abaganda kyemubadde musigazizza bino ebintu byembagamba mulibiraba mulibira abaana bamwe muwandike ne mu buddaala bwamwe nti bwekijja nga mulibaawo bano abantu baatumalawo ddala tudde mmengo kyemubadde musigaza bwe lubiri ani yazimba olubiri olubiri lwajjajjange kabaka mwanga awo tebayitangawo mmengo ennammengo ekyabakadde gye yava n'ensonga eyitibwa mmengo enamu ekyabakati entebe bweri yabuganda nebunyolo awo kabaka wafunire obwana saagana kuddamu ezi ensonga njagale mpozi mwagala mbayuzeeyuze ndage ensi eno gye byasobera bibe muze muwayiriza gavumenti ya wakati nga mubijja lwansobiizammwe abo abasajja tuludde nga tubagamba okuzaawo ebintu ebyo byonna bwe tebawulira tuli kubasuubuzi kino ndozedakikanga kumi na ttaano gisembyeyo hmm. abawuliza zino zetulimu zenyini vumde olweziisi abawuliza baffe bansonyiwe njogeza busungu naye bwe kibanga ddala mayejja yakutta olubiri olwo mulindeku ekinaddako njagala ensi etegere lwaki omusajja omuzungu omuyonaani oba omugriiki yabagamba teri alibeera mwanga nalexander the great ebakabaka ababalabanga basukulu boys ekyo mukiringire ate kikyo tetujja kukikkiriza ndagala buli ali bansimayi bandirudda basimidi diaspora zempulira simanyi balina n'amasaza eri tosobola kunga nti mulina amasaza mu amerika gemukulya nga gamwe gasanawo agawano juzi bwali ombuuza ku nsonga za gwewambuuza oba ku nsonga yalikakakande mambuuza ku nsonga za mumbeeri hmm. namugamba nti ebyange byennyini bigaanye ate ogende ku mumbeeri naye nga mulimu amerika tuli ebuwali yamasaza bana abasajja babikulieti nga babanyaga sente mwabali ebweru wa uganda kubanga bana abasajja bategera nti omuganda yenna galinawabali munsi kyagala nnyo kabaka we kyebatwalanga ekyokulwanyisa okubanyaga wikinesi yammwe oba obunafu mwe kubasinziira engeri gyemwayagala obuganda bwammwe engeri gyemwayagala kabaka wammwe engeri gyemwayagala okubeera obumu naye ngaamasiza gennyini ag'omu buganda gasigaziza manya ettaka liweddeho ettaka lyebika liweddewo buli kimu bakiteka mu buganda land board bannabina tebakyakola mirimu gyabwe amasiro ge batudde muganda board egatunze tebalina bwogerero namasore mwamuraba jjajjaffe esaaga natola agamba nti muteriza namutuuza newuliye byebanjogerako mumutudde muwaana buwanyi basajja bano mbagambye nti oba oli awo ngenda kubakakasa kwolwo ngenda kubendita lwena bagenze batekako otulwakita ngenda kubateera ku soosi enfa ya mutiisa ngenda kubasomera ebbaluwa eyagenda ebungereza ngaeriko abawala babiri abaava e uganda olinga awandiise ngaagamba nti esindisa abawala babiri bagenda kwegattako omuwala wange owokusatu ali bungereza ebagenda okumaliza omulimu gwaffe nasindika ebbalu ewandika ebbaluwa eyo munoonyereze mu buvujajjaffe dawudi kyoyazaala abaana basatu mubanyina bomuntu omu gwesigenda kwogera linnya lye kati olwonkulaga ŋenda kuyuzayuza mme wagenda gibayira nze bateere wali yonna mm-hmm. nze ndalo wanantwala mukulu ku obujulizi ndulina ani agaa nti obote yawa mutesa obutwa obote yaligeze nanoonya muwala wa sekanyo tatu sekanyo mukyaggwe oba balumbuddwa ti amagala gotumala okuddako mukyese notuuzaako gundi gwe bali bagala okufiizaako mwoza simumanyi gwezaginao byonna pulezida museveni ba yabimanya era singa byonna tiyalikkiriza bintu bya kisiruwa ebityo gwe bagambye nti yabimanya nebwaba pulezida museveni alina ensobize nebwaba buliyo oluganda bwenkozeseza naye bino abibaddiza nti ebi bino naye mu byazza bye mutunda abibaddiza ebimu njagala olwaleero nkikugambe nga mponinga omulangira yenna n'avaayo nze siri kabaka tantuludde mukama kuba sibeera nga njasaamiridde anaavaayo n'addamu n'ayogera ebyekisiru mulangira kimera nkuwoninga leka kuwala mpamweramannyo bwe baala ddala oli mulangira nga twogera ku mbiri z'abajjajjaffe twogera ku bintu by'abajjajja ebyobujjajja eby'omusingi gwaffe nga nkugambye n'oluyimba bwe lwava ti abalangira twava bukerere bukerere takyaliwo ettaka lyewulubaale awalina eryato lya kintu enkyokubulira amanya gaalyo litwalidwa buli kimu kisanyiwo bwe kimira nova noogera ebyekisiru golooza erinnya lyeryogera bino oba naawe olimulangira lwalinnya nze mu bonna abazze bawandiika ebinakaniba binawudde bikomenti kimira erinnya kimera bamulangira ye gwe ntunuulidde nakugamba dda bwakabaka kiwe mwogerako omuganda nogamba tuweereza bwakabaka obutalina kiweewa ani agenda okuwewula ebizibu nakugamba wankaki wabulange yabeerangamu omukyala yabeeranga mukyala katikkiro eyimiriranga ku nsuwa y'amazzi nga buli bantu bonna abaavanga mu bika ebyenjawulo nga balese balikewo obubaka okuva mu bika byabwe mu mpewo zaabwe nga balese obubaka ebirina okukolebwa enengo mu ofisi yobyobuwangwa nennono mukyala katikira bwangu erondo lwamazzi yabanirizanga kuwankakyawo naye nebakwata omusajja kiwalabye mala abadde ku buganda nandibodi ngaatunda ettaka lyabajjajja feri nodi malawo letwogerako ati nebadira ono omukulu wamana yusuf gaga nga abadde ataasa nebamufulumya mu ofiisi kyoyo nali nasigaza ofiisi bbiri natuula naye nebadde etaasa ebintu yabajajjaffe nebajjamu ebyobuwangwa nenono yasinga amasomero ga gombe naye nga tosobola kugamba oyo kimera byayogera kimera njagala mbuulire kumenga ettaka lyetunze watunda naabagereka otunze ebintu ebirabiddwako manyiddwa batunze ettaka n'otunda mutuna n'ennyumba gye bazaaliramu muteesa ettaka ne mulitunda ne mugaa nti muli baana ba muteesa ddala n'ennyumba gye bazaaliramu muteesa naye nga tutaddewo yadde nti ebizimbe biri bisatu mu sente gavumenti zetwadde lwe twadde obuwumbi amakumi abiri tugjeko obuwumbi butaa tuzimbe ebizimbe abaana babalangira bonna basomera omwo tukikolanga bukyanga obawo nga neŋoma gye tweddira abalangira n'abambejja abantu adde teriiwo gukimira mu gyogero ebyekisiru obuvu bwanajjajja bubunabana abasajja babusanyizaawo nakugamba amaye ge yalisoose kuzza bwe baba bagambu kabaka waali n'obwakabaka bwabwe enyumba yamu tebinanta tebuka olubereberye eriruddawa yabuulye mutebyokubiri ebyokkola abaganda mukubangalo muzina biyitirirwa nga kabaka wamu bamusula kabaka wankuuka kabaka akugula emipiira gyabika kabaka akugula mpira gyamasaza kabaka wakugalamu mpaka zaguuga kabaka kuba bulango bwa kekku ye kabaka wammwe gwebamufuula ekyo kabaka talina kuba bulango nkuddamu kabaka hmm. ne bwe yakeera enkya hmm. n'atikkira walukagga ono mathayasi singa obwakabaka bwaliwo walukagga kasinga ye kabaka waffe kabaka tatikkira kabaka tagaba bikopo byamipiira bino nga mugambo oyo bino sibyogerangaku bukyanga tubadde naye nkugambye nti abawuliriza ah, bajja tusonyiwa buli omu ava mu mbeera ebiseera ebimu ate sinavaamu kuba sinabayuza naye nkugambye kimera nkuwoninga tondeetera okujuzayuza abantu bo abantu bo kubanga eri gyawandisemu message nga ndaga nti yebo bali bantu be nze sinze zeni muzukulu wanganga tekkiriranya atagenda kutambulira mu bigere byammwe nga mukola ensobi nkugambye ndi muzukulu wa mukasesese gwemusaayi mukulu kimala tebamwesigana emyaka kuba sinakunukiriza yadde emyaka ana kati kankyogere bwejjo mba nekweka kankitwalibwe ntyo naye gulwaki bino tobiraba dala mayiga katikiro dala mayiga kamala byonna abawuliza nabagamba gyebuvuddeko nti omusajja yakwata omuggo namugamba nti okuva n'olwaleero ng'atudde mu batanda b'ezaala emulago gwe kamala byonna olwebyo bye yali akoze bona badde eno ne bati nayogera ebigambo mwenemukuba engalo juza ino olukiko lwe yatuula mu mayigabe buli kyayogera yogera ebigambo biri n'asika amagye mulukufu nubwabira ali ku tv namulaba juza asekamaje mulukufu nalaba abantu yabasirwaza kubanga bano abasajja kyebakola katikankubuulire olwaleoanga bano abasajja kyebakola katikankikubuulire enjanga eyenda bayuzayuza bakwata omusambo oguyitibwa gute gute negogonde ne bagenda bahunika bannayuganda n'abaganda enkunzegoyego z'olubiri lwe bamunaanika ntakamule wamale kuunika abaganda nga bakozesa emisambu egyebiri enyumba businziro tebagimenyawo ne batunda nawo nenge yabalagira n'olukwe luno olwakolebwa mubakubira engalo agamba tukyaza bawaddanga ekyo tukikiriza yeebale naye mukulumayeganze nakugamba njogera nembagamba teriyo omuntu n'owaba nga simulangira alivayo nayogera ku buvu bwe nga bwe busaanawo nayogera ku bijjabye abajjajjabe nenvayo ne mulumba nze njogera ebyo ebyaffe awuliriza yenna bino ebigambo abijjemu amakulu abirowoozeeko ompuliza bulungi nkuwulira nakugamba kyebuvuddeko ekifo kyenkugamba ekyogerwako eh, ekyebukeerere bwe twogera ku bulubaale bwe twogera ku kigo bwe twogera ku mbuga yakikwabanga ne sematimba nenkugamba nti abaana abawala gibuvuddeko mudde eyebukojja abantu mudde mu bika byammwe abantu mutegere obuvu bwammwe ne bwabeera kikwabanga ekyamulwaniranga entalo ze nzaali mpewo zebukojja oba bwali bukojjaabwe kubanga sematimba agende wakagugudungu omulaba ddungu muyizi togedde ku birwa bya ddungu naye ddungu yalina mukama we kagugu ekyamwisa kagugu bwe yasibanga ebiwabowa bino yagenda nga n'atayiza ensiko kirwalisa olutuula ddungu n'asaggula kiraalire n'alaalira kiganire olumu n'agaana era sematimba bwe yagenda nga ewakagugu yanonanga eddogo n'alisindikira kikwabanga tukabanga namuyingiranga kayima tobaana bekoko bukulira muki musanja katuna nabukuuma ogiddo nkyawo okyawe n'abaana asematimba ah, kikwabanga kubanga gubunzita n'abaana ojja kuba nga akoze eki naye ogiddo nkyawo okyawe n'abaana naye ngaekyalwaniranga kikwabanga ebbanga lyonna edduka eryo n'obulamu bwe bwonna zabeeranga nti obuze bukojja nekiri nga agambye bannaye muddeeyo ebukojja temukyawa bukojja temusulira bukojja nokugamba nti abaana mu buganda abaana abalenzi n'abawala n'abasajja n'abakuze mu myaka muleke kuleka abaana bamwe abaana abakyali abato mulwaniko mutebukojja abasajja abakuze emyaka muleke kuleka abaana bammwe mu bulamu bwa nsobi abaana mubazzeyo mu bika abaana mubazzeyo mu buvubula ebika byammwe bwe kiba nga bitandika nansigwa abaganda nga bwetugeresa mwebuuze byasoberawa abamu mufuna sente nemutakaddiwa nazo byansobera wa nkugamba nti ffe empewo z'ebika byaffe n'embuga z'ebika by'abaganda tebyayiibwangamu musaayi se muleke gamba nti kuno kubeera kusanira oba kuyiwa musaayi empewo ezo tezasabanga mitwe gy'abaana embuga kyeki naye musajja ggwe wangi mukama wange byenjogero byerabidde mbiwulira naye omuntu aba yeetaaga ka flashback abaganda bajja kutegeera ekituyita embuga hmm. kubanga nkugambye hmm. nabagamba nti embuga z'abajjajjaffe nebajjajjammwe hmm. zisaanyiziddwawo embiri z'abajjajjaffe zisaanyiziddwawo kati namukubira be nomugende mu maaso okuba engalo mu bakubira engalo kuba batudde emengo oba kabaka bwe bwamasuuti oyo maigaa bagamba kabaka bwesiwa kusamira ganaganiamuga ndi kabaka asamira kuba oyo omuvubuka ajja nayogera ebigambo nga bingi ate ngenda okukola bitono nayogera nebyatamanyi bwayigera akagamba kamu mu luganda ngaajja mu lukiiko ngaayogera akayogerera ako nkugambye ekintu kimu nti ndi muzukulu wa kabaka mwanga ngenda kufundikira nga mbagamba nti ab'emmengo omulangira kimira ye muwonize tandetera okubayuzayuza wano sinaba kwogera manyi bingi kubanga asula mu nyumba erimu akasoli akoobusatu kale abawuliriza abaffe bonna nga tonabaomukulu abakulu abalwanyiridde obuganda nga tamala emirundi obogerako ki uh, bagashumba abo bwe batya abasajja abo bambi bagezezaako nnyo okulwanira obuganda omuntu nga franka yegashumba franka kubanga omuntu asooka nalinnya ewe era bakiyumba dda erinnya ly'omuntu gashumba frank gashumba franka si peter mayega mukyali si peter mayega nali alina kuba mayega peter mulimu nasa mulimu n'abasoma amawulire bamanye ennyambala eri ku tv zaabwe aa ah, wabolo nagasoma mauli na yugiri chigambo ni wesika china nyinyira kujuzi na hii nini nagama nti basa dasi nini nengurugane tetucha aliyo mm. e, eh, nabanyi nanti uo uwe ila buti mba uro buti mufi wano mbuganda tusadaka disuro tatusadaka bantu aa ah, ah, kachewa vila ba bube ila buti mu nego uwe kujibu sinoso mama uli ya muruganda sisi tetucha aliyo mbugala sadasi umwana aa ilafu tupatukula kika ni hidi za fizi nizokusala tugaki gwasaddaasi ekisobike kisaddakibwa nebuli bubeera buki bubeera butemu nze kyenina okukola nabaga nti buli muntu yenna avaayo n'alaba ensobi omulimu nimu abaganda ye nga aluza nti wanaawaana ennyo kabaka buli kyanayogera nawooza ndi muganda nze njagala nnyo kabaka wange kimufuula omuganda mm. naye omuganda yenna olaba ensobi weziri omuganda yenna olengera ngaosaanawo kasumba ne bwabeeranga mu nyalwanda empewo ya nyabiri teriiyo kika kitayina mpewo era neebaza nnyo gasumba franka era neebaza atakuba ainange gyagamba nti ye obulogwa bulemanyi nenze hmm. nsaba bajjajjange babakuume hmm. babongere okubeera abavumu babawa obuwangaazi omukulu tamale hmm. mirundi mukama ayongere omuwangaaza ate simanyi ndowooza esaala nja gisaba saawa mwenda ogwekiro nsabire omumbejja nakayigo kizza nakayigo kizza eh, nakajugo kizza eh. bonna bonna abawuliriza bamunye omumbejja ono namwagadde hmm. nagaba buli muntu yenna avaayo n'alaba ensobi hmm. n'abawuliriza bangi era ndowooza njagamba bano abaana bali ku youtube bampandikira amannya gaabo gonna jajjanga ngamba kuba kyebagambye nti nze ne baana abiwaga abeeyita abanene hmm. nze nkwata bukwasi erinnya ne bwe mandi tadde buteeso mu mazzi nsobole okumanya n'okutegeera obuvo bwabwe kati baleke kundeetera bayuzayuza yindako bayuzayuza anti omulangiro lugwe nawoninze so omukulu gasunga franka omukulu tan buli avaayo yenna naye era olutalo lwono omukulu sekidde gonooza ababbe bawula nakibinge mumulinde kabakwate sekidi bemugenda okulabako abatamanyi abatandabangako abatamanyi nabwenfaanana nja kubanga yavuddeyo nayogera ekintu kyenabaga nti ebintu abasajja omwaka nga gumu oguyise buli kimu bakimalawo kati nenga bweyabaganda katamenakalabye nti nze gundi ndi mundibano mujje munkwate nange ninze bamukwate tugenda kwawula bazzukulu bamukasesese n'abajja obuzzi bakasaanya ebusaanya ate bannayuganda mbakubiriza muddeyo munoonye omuzannyo gwabaakayimbira akakomo ah. mwalimu kabaka kasaanya ebusaanya nekatikkiro we baakola obuvuyo ddala abantu bazanya ekintu kyebamanyiddeko ddala omuzannyo gwendagala wandika ekigambo ekyo bagiyita kekanakukejo bagunoonye akakoma ogwabaakayimbira nzizeeyo ku kintu ekyo nkijjukire nti baazannya ku kabaka kasaanya ebusaanya owuliriza bulungi mpuliriza kaakati abakulu amannya go goyogeddeko nsaba mukama katonda tonda owolubereberye mm. gwe nayogera ku jjuza okyamujjukira nejjajjaffe kitaka kyanamunsi kya namwansi mm. babakulembere babawa obuvumu babongere obuyinza ate babongere okumanya n'okutegeera ate era mbibaza obutatiririra bajjajja baabwe awo obulagire obuvu bw'omuntu nti ono ye bwalaba ekike nga kisaanawo ava yenyini nyini nyini saabasajja yakyogera n'agamba ekikyo nga kikuli musayi tebakikutwalako kituufu ate y'omu bebawalampa bano abavayo ne boogera ku bintu byabwe nga biggwawo era simanyi bana njagala nnyo gye bujjako omanyi nina oluyimba olunyumira ennyo sirumanyi oluyimba amaasi n'emapiira beebale bw'owuliriza omuti era olwo oluyimba bwe ndiwuliza mbeera musanyufu ngaomuntu awulira alaba ku ku mukulu kitoluwalira hmm. ow'enamirembe ng'ayogera hmm. omukulu nange nina abantu beneegomba nenga singa nenganga abo neegomba nnyo omukulu kitoluwalira neegomba nnyo okuwulira ku mukulu za ye mukulu sirimaani ndirangwa oyo hmm. ate neegomba nnyo okuwulira abakulu abo ah, omukulu sipiron kizito lwanga archbishop ye ntuddeko naye era naye n'owulira ebintu bye n'owulira endowooza ze kale be bantu bendwegomba nnyo neegomba nnyo abakulu abo banaddiini munemu be neegomba naye nga singa nninga ngaabo n'abato nga ffe ah, <laughs> kakati Mm. kati wempulira akajeki oluyimba olwo mm. amalasi nemapeera mm. bebali olagira ddala nti abantu basinzira ne baluyimbisa buvumu ne baluyimbisa okwagala okubajjudde emitima gyabwe n'okukkiriza kale nolwekyo kuluno sijja kutumira naye abantu abasobola abawuliriza online mediaz uganda nemuwayo ebirowoozo byammwe ate mbaagaliza obuwangazi obusaanidde wadde abamu uh, awuliwo amannya genategeddeko jjo ninga wandiika mm. abamu era nenabazza bukojja baddeyo ku kika nina ensonga kimu bazizaayo ku bika kubanga abamu balina kudda mu bika byabwe balina ebizibu okubaku byebatereeza nanze ebintu byokugamba ti nze ndikingira nsobole okulaba ebyekiro nebyemisana kisula kitambula ate nemisana bwogandikanga nenkikuwa tera kiba kikulaba mm. so abakulu abo nga bwemboogeddeko batu akantumire ah, ku mukulu ndirangwa sulimani mm. ntumire ku mukulu kitelu walira ndegomba nyabo nanga nazina beranga bu naye katonanga bwali omulamu <laughs> na omukulu akigiso kiplan kizito lwanga mm. omukulu wange ye omulangira dokitambuga kasimu na kibinge mm. oyo ye ono ku mutima gwa ine kima nti mwagala nyera mukkirigizaamu mm. naye ayira okuba nti enkwata ye gyabikwatamu mm ayinza okuba talina busungu nga batoobe naye naye mumusaba oba olumu atunule mu nsonga zino tusaanawo oba twasaanyewo naye bwekiba nga ensonga y'olubiri olwojja tujjayo tugezeeko okulwana kale abawuliriza abaffe bonna mukulu mayiga peter omwerabit mutumiddeko nnyo mm. omukulu mayiga charles peter mm. mutumiddeko nnyo naye tawanampomwera ta, ta, mannyo hmm. era obeera nga ddala kituufu bakoze ebyapa ku lubiri ate abiwulira bino bakoze ebyapa ku lubiri n'akayanja ebyapa abizzeeyo hmm. yabikoledde abize n'abantu kaŋgame ekyo bye bakoze ate kyekikuuno tekiyingiza mu baana be ekyo tukita kikuuno waliwo famiry ova mu lukumu lwena nga zibonaabona olwebyo bye bakola bola nti bagaggawadde nnyo ettaka baligabanya naye ngaabaana ba baalika ebikuuma mu baana baabwe hmm. ebibonyabonya n'abazzukulu abazzukulu nio balemeddwa okutegeera byasoberawa kale omukulu nayega charles peter nkutumiddeko ebyonoonesa hmm. ebyonoonesa naye nkusaba ekintu kyolubiri totabuka na bantu tonyigira bantu wabula wuliriza ogjemu tutereeze ebyo bikoze eki nebaza omukulembeze wa uganda eyasobola okukuuma ebintu byabajjajjaffe oba oli awo byeyasanga nga byagenda naye uganda ne komission yabikuuma ate nabikwata natabiteeka munenyamu okutabiteeka mumikono mituufu kubanga gyebuvuddeko nababula nekyapa mungalo kyapa mungalo oyo bebanabasomi basabye ngenda mubasomesa lwaki omugeyamala obba bwebyapa mukulumayegatu yabasindika muzibbanka Mm. kale n'olwekyo mukama abawo omukisa era mukama abakuumi tuyanza mukama waffe